кыймылсыз октун айланасындагы айлануучу катуу нерсенин тең салмактуулугу эгерде саат жебеси боюнча айлантуучу күчтүн моменти саат жебесине карама каршы багытта айлантуучу күчтүн моментине барабар болсо анда катуу зат тең салмакта болот аракет эткен күчтөрдүн алардын ийиндерине болгон көбөйтүндүсү күчтүн моменти деп аталат аракет эткен күч тиркелген чекит менен таяныч чекиттин ортосундагы аралык күчтүн ийини деп аталат ушул учурда катуу нерсеге эки күчтүн моменти аракет этип жатат жана карама каршы багыттарга айлантууда бул күчтөрдүн моменти бирдей анткени нерсеге аракет эткен күч жана ийиндери бирдей жыйынтыгында нерсе тең салмактуу абалында азыр жүктөрдүн массасы ар кандай ошондуктан сызгычка эткен күчтөрү дагы ар башка сызгыч дагы эле тең салмактуу абалда турат сызгычты айлантууда күчтүн моменти бирдей болуу үчүн бирдей күчтүн ийиндери алынды